Хей, hey, всем здорово, пацаны, вы находитесь на канале Кирус. И сегодня я вам расскажу о бюджетных геймерских наборах с AliExpress по довольно выгодной цене, на, которую, на которых вы сможете найти ссылку в описании, да. А перед началом видео я вам советую поставить лайк, подписаться на канал, иначе вы будете полным лохом и вы будете пропускать мои видосы, да. А если вы подписались и поставили лайк, то вы просто красавчик. Окей, ну давайте уже начнем видос. И первое, что я хочу вам рассказать, это игровая клавиатура. Итак, и первая бюджетная клавиатура геймерская называется Кьюмо. Она на мембранке, то есть мембранная клавиатура. У нее очень много видов разных цветов, подсветки. Сейчас она появится у вас перед экраном. Так, Сейчас вы увидите эту клавиатуру перед своими экранами, а также сейчас я вам покажу характеристики, чтобы вы задумались о покупке. Вот вы видите данные характеристики этой клавиатуры. Да, вы можете поставить на паузу, рассмотреть и подумать, нужна ли она вам или нет. Ну, как по мне, для начала, для, для такой цены, а именно она стоит 800 рублей, это довольно-таки дешево. Также вы найдете ссылку на нее в описании. А теперь мы переходим к другому девайсу под названием мышка. А следующая мышка у нас идет No Name. Она так и называется No Name. А, сейчас я вам покажу характеристики, которые, с помощью которых вы задумаетесь о этой покупке. Да. Так, раз, два, три. Вот появляются у вас эти характеристики. Вы можете поставить на паузу, посмотреть, как обычно. Ну, а дальше мы переходим к микрофону. Окей, раз, два, три. И Наш микрофон с AliExpress называется BM800. Это уже легендарный микрофон, который у каждого, наверное, есть. Ну, о котором, наверное, каждый школьник знает. И, наверное, уже заказал его. Сейчас перед вами будут его характеристики. Итак, вот перед собой вы видите характеристики этого микрофона. Ну а дальше мы переходим наверное, самому не главному, но довольно-таки комфортной вещи. Это коврик. Коврик можно не заморачиваться, можно купить хоть любой офисный, но желательно я вам советую покупать с разными картинками, чтобы вам было интереснее смотреть, приятнее. Ну и, конечно же, чтобы радовал глаз. Ну а на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был я, Кирус, и всем пока!